السلام عليكم مرحبا بكم في مراكم كار درايفر لا بي ام دبليو اكس 6 اول سياره دفع رباعي coupé من عند BMW اكس 6 الموديل الاول ديالها بدا في 2008 وهذا الموديل الثاني بدا في 2015 الحوايج اللي تبدلوا في هذا الموديل الجديد آه، ال calandre ديالها avant ومع les optiques ولاو مجددين وقراب بزاف ولي فو اريير ديالها ولاو رقاق ليكرون ملتي ميديا ديالها اللي كتكونتروليه بواحد لابوليت فيه بزاف ديال فونكسيون هاد الجينيراسيون الجديده ديال الاكسيس ولات كيخرجوا بلايص اللور فيها ثلاثه ماشي بحال الاولى كانوا كيخرجوا غير جوج بلايص لا فينيسيون داخل دو اوت كاليتي هادشي اللي كنعرفوه عند بي ام ال coffre ديالها كبر من ال coffre ديال l'X6 القديمه كيوصل 580 لتر السياج ديالها sportifs آه، هادشي آه كيعجبنا دايما دايما بالنسبه لإكسيس هي سياره واخا ربعيه الدفع mais sportive. المحركات ديال الديزل كاينين ثلاثه ديال الانواع كاين الاول 30 دي فيه 252 ديال الخيل كاين 40 دي 313 وكاينه واحد لا فيرسيون ام 50 دي فيها 381 خيل الاكسيس ثقيله شي شويه فيها 2200 كيلو الفريناج كتحس براسك الا فرينيتي اسيك كتحس بان الطون بحال كتجي بحال شي حاجه كتدفعك من اللور أه، كتجاوبك دغيا أه، لا بوتابيتاس ما كتحسش بها لا رابور اللي كيدوزو أه، تتحس بداك 3 لتر ديالها كيجاوبك ودابا غندوزو للفقرة ديال بوف وغنسيو ليكسيس مزيان ونشوفو ليزاكسيليراسيون